я ангелом летал И видел дым сражений Никто не виноват, что все хотели жить Там дед мой погибал от множества ранений Его накрыл крылом, не дал врагам добить Я ангелом летал позвал сестру, чтоб кровь восстановить. Я пули отклонял, они летели к цели, но всех спасти не мог, где все хотели жить. Я ангелом летал, чтоб смог отец родиться, тащил деда из последних сил. Врачам привел, заставил помолиться, что Бог помог. И я слетал за ним, и я ангелом летал, и видел ты. оставался быть. Но выжил дед от множества ранений и наказал прожить мою земную жизнь. Я ангелом летал.